Вопрос для президента Лукашенко. Ваши удобрения находятся под санкциями ЕС и США. Является ли открытие рынка для ваших удобрений одной из целей вашего визита в Зимбабве? Что касается санкций, э, как вы сказали, удобрениям, сколько хотели мы продать в этом году э, минеральных удобрений, столько мы и продали. Вот и все санкции. А сегодня еще договорились и в Зимбабве привезем около миллиона тонн, если это нужно будет, различного рода минеральных удобрений. Мир изменился. Если американцы увели санкции, то кроме Америки есть еще 200 с лишним государств, которые готовы с нами сотрудничать, в том числе и западные государства. Поэтому вы по поводу санкций не переживайте. Подчеркну, о чем я сказал на переговорах с моим э, другом, президентом Зимбабве. Слава Богу, что Запад ввел против нас и Зимбабве в том числе санкции. Если бы этих санкций не было, Зимбабве бы продавала свои товары и покупала бы товары на Западе. А так сейчас у нас покупают, а мы с удовольствием сюда продаем. Эксперты говорят, что Африка сегодня очень перспективный континент. Мы видим, какая борьба э, развернулась и Вашингтон, Минск, Пекин. Все стремятся здесь э, застолбить место под солнцем. Какой ваш прогноз? Как будет развиваться ситуация вокруг Африки и э, что будет в перспективе? Сегодня, Наталья, ситуация не будет развиваться вокруг Африки. Она уже бурно развивается вокруг Африки. И те, кто сегодня говорят о том, что Африка просыпается, этим страдают и многие ваши коллеги. Африка давно проснулась. Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди, здесь люди с каждым годом становятся все образованнее. Сюда идут новейшие технологии. Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям. Где бы только я ни был в Африке, Э, в какой бы я ни был стране, с кем бы я ни встречался, это наши друзья. Мы с ними договариваемся во имя наших народов. Мы никогда не договаривались, не договариваемся вдвоем против третьих стран. Вот по инициативе моего друга мы вчера обсуждали вопрос сотрудничества э, Зимбабве, Беларуси и Мозамбика. Мозамбик – крупнейшая страна, рядышком, побережье, тысячи километров аграрная страна, требует огромных вложений в сельское хозяйство. Мы уже имеем опыт. И президент говорит, это мой друг, президент э, Мозамбика. И мы в ближайшее время обсудим, как наш опыт Зимбабве, Беларусь перенести на Мозамбик. Мы идем с миром, мы не идем, как когда-то шли колониалисты, как они захватывали, эксплуатировали народ. Мы несем сюда технологии, и этим технологиям обучаем здесь людей, готовим специалистов. Притом по э, показателю цена-качество равных в мире для белорусов нет. И это вы прекрасно понимаете. Поэтому Африка давно проснулась, без нее не может быть никакого планетарного развития. Поэтому здесь все сильные мира сего и США, и Китай, и Россия, и Великобритания, весь Европейский Союз и так далее и тому подобное. Будущее за Африкой.